はいバツにシングルファザーダメ親父がお届けする踊れないダンスミュージック乗れないヒップホップ暴れられないパンクロック下手とかセンスとか関係なく音と戯れて楽しんでいる様子を配信しています、えー、今回は縁したの力持ちキックをめでる動画です、えー、キックといえば低音重視なヒップホップとかテクノハウス、まあ、4つ打ちなんですけどもちょっとパンクな曲でのキックも取り上げようと思います イコライザーとかコンプとかバスのルーティングとか空間系の参考になればいいかななんて思っています。まあ、でも、あのー、セオリーとか気にせずに単純に音そのものと音の変化を楽しんでもらえれば一番幸いです。ではどうぞ。裏に自分だけの正義を信じ理想を求めて戦場に立ちかい それあたりを見る仲間たちが悲しそうな目で戦場を見つめるまだ仲間たちが血で血争い戦っている一体何が正義で一体何が悪なんだ俺は理想は崇高だけで激化だったのに女子供でかい虐殺してきた残ったのは手についた血と耳の中で響け叫び声そして俺は恨みそうに見える 手で銃があれに向ける家族を守るため携た殺しが始まり陸地の連鎖から抜けせないことを悟る守りたいなら武器を手に取るのと抜かしさせる家の中では銃声が鳴り響く家族を守るからかい俺の仲間たちは家族を守るからかい敵と戦う ダンスをする仲間たちは衰えて俺の顔を見るその時一番前の敵が銃を下ろしたその目は仲間を見る目その目を見てこの想定の世界が変わるような気がした瞬間空から降ってきた鉄の塊が当てる焼き尽くし俺や仲間新しい仲間の肉に飛び散り戦いが シンフラ自分でだの制限を信じてさまとめて戦場に立つ戦い革命で勝利しこの戦い終わるはずが歴史の連鎖スパイラしまって俺悪意が敵や無意識に敵を探し女子供をゲリラ仕掛けてこれ躊躇するなちばっちりこの手で引けないかそいつらの人生を紙にねじる 私少年の目は家族を守るという震えたてる中華俺に向かれ家族を守るため携帯苦しが始まり歴史の連鎖から抜け最高と悟る守りたいなら武器を手に取る手に決済したる世の中で銃声が鳴り響く家族を守るからかい俺の仲間たちは家族を守るからかい敵と戦う 体の飛び交うい昔のようにブレイクダンスをする仲間って取れて俺は顔を見るその時一番前に敵が銃を下ろしたその目を仲間を見る目その目を見てこのクソての世界が変わるような気がした瞬間それから食ってきた鉄の塊が取り浮きつくし俺や仲間新しい仲間に出会う飛び散れ戦いが終わる だから放するあたりを見る仲間たちが悲しそうな目で戦場を見つめる我の仲間ちがチラチラ争い戦っている一体何が正義で一体何が悪なんだ俺の理想はすぐこれから来るはずだったのに女子供手にが虐殺してきた向こうとの手についた人耳の中に日々叫び声そして俺はめそに目の目一体何が正義で一体何が悪で俺たちが 飛び昔のようにブレイクダンスをする仲間って驚いて俺は顔をメるその時一番前に敵が銃を下ろしたその目を仲間を見る目その目を見てこのクソっての世界の香りを抜け出した瞬間それから食ってきた鉄の塊が手に浮き尽くし俺や仲間新しい仲間で飛び散れ戦いが終わる